هذا النور شفاء صدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران مهربان یک دو برادر از ما خواهش کردند که در باره روز قیامت یک نوار آماده کنیم در این نوار در باره یکی از موضوعهای روز قیامت به معلومات می دهیم با دقت گوش کنید زیرا که موضوع بسیار لازمه است باوری دارم برایتان محقول می شود حتما این نوار را به دیگران روان کنید پشکی رحمت کلام برای دستگیریتان دوستانی مهربان نوار را سر می کنیم هذا النور شفاء صدور оё мо дар қиёмат якдигарро дида метавонем худованд дар қуръон дар сураи абаса оятҳои 343536 мефармояд рӯзе мешавад ки мард аз бародари худаш мегурезад ва модар ва падар аз якдигар мегурезанд ва ҳамсару писарони мо аз мо мегурезанд яъне дар рӯзи қиёмат мо якдигарро намебинем балки аз якдигар мегурезем ҳатто модари ғамхор аз фарзанди ширинаш мегурезад вақте ки падар бародарашро мебинад пас дарҳол аз ӯ дур мешавад ва мегурезад зан ва шавҳар аз якдигар мегурезанд чаро аз якдигар мегурезанд агар дар рӯзи қиёмат модар ба фарзанди худ рӯбарӯ шавад пас дарҳол аз ӯ фарзандаш савоб талаб мекунад то ин ки савобҳои худаш зиёд шавад ва дохили ҷаннат гардад дар он рӯзи сахт барои ҳама савоб лозим аст аз ин хотир фарзандҳо аз модари худ мегурезанд то ин ки савобҳояшонро нагиранд хулоса зану мард ва бародарону хоҳарон бо якдигар рӯбарӯ намешаванд пас агар чунин бошад эй азизи дилам биё ба ҳам дӯст бошем ва қаҳригиро якҷониб бигузорем زیرا این فرصت می باشد که در این دنیا برای همه ما غنیمت است آن روز آن آنچنان روز سخت می باشد که حتی هیچ دوست داشته و هیچ رفیق به تو یاری نمی رساند پس دوستی و رشته محبت خش را کنده نکنید بلکه در همه پستی و بلندی های زندگی و در تمام غم و شادی یک دیگر دستگیری باشد. حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آن روز چونان روزی سخت می باشد که وقتی که شما را از قبرها می خیزانند پس بدنهای شما لوچ هستند یعنی به لباس از قبرها می خیزید مادرمان آیشه رضی الله تعالی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند ای پیغمبر در آن روز وقتی که زن و مرد همه به لباس می خیزند پس آیا مردها به سوی زنها نظر نمی کنند؟ و یا این کاری شرماور نیست؟ пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт эй оиша разиаллоҳу таала он рӯз ончунон рӯзе сахте мебошад ки ҳатто баданҳои лӯчатон ба ёдатон намезанад ва ё дар фикри шумо шаҳвату лаззати занҳо намемонад яъне ҳама чизро фаромӯш мекунед ва ҳама дар фикри ҷони худ ҳастанд мо падару модари хешро ва якдигарро ҳамон вақте дида метавонем ки агар дохили ҷаннат шавем агар чунин бошад пас чаро ба ҳам қаҳригӣ мекунем чаро якдигарро дӯст намедорем чаро ба қадри якдигар намерасем дар охир ба ҳамаи шумо наҷоти охиратро таманно дорам худоҳофиз